литийдин кычкылтекте күйүшү литийдин кычкылтек менен болгон реакциясы кошулуу реакциясы болуп эсептелет литий ак күмүш түстөгү жеңил өтө активдүү химиялык жегич металл акыркы учурда литийдин куймалары литий аккумуляторлорун жана авиация космостук техникаларды өндүрүүдө колдонулат кыпчуур менен литийдин кичинекей бөлүкчөсүн алып күйгүзүү үчүн кашыкка салабыз спирт шамында күйүп жаткан литийди кычкылтеги бар цилиндрге салабыз литий кычкылтекти көз уялткан мала кызгылт түстөгү жалың чыгарып күйөт жегич металлдардын арасынан жалгыз литий кычкылтекте оксид пайда кылат